Hey guys! 横民です。ついに、えー、っと、アルバムがね、完成しました。えー、約半年という、えー、爆速でね、え10曲仕上げた、え俺を褒めてください。マジで。 <laughs> えそんでこの動画をね、えっと見てくれてる、あのみんなにね、いくつかお知らせがあるから、あのよかったら最後まで見ててください。えそれではまず、こちらをご覧ください。どうぞ。私の声 届いてますか EP 収録楽曲を含め新曲5曲を追加したヨコミンさん待望のファーストフルアルバム見た目だけでは判断できない重く儚くそして美しく皆さんに喜んでもらえると信じていますねえあかりんはいゆかり姉様ヨコミン You&Me2022 年12月22日ダウンロードにて発売ですよろしくお願いします えー、いかがだったでしょうか、えー、ちょっと CM っぽいのをね、あのー、作ってみましたで見ていただいた通りアルバムは12月の22日、えー、にダウンロードにて販売スタートです、え購入方法は概要欄に書いておくので、えそちらをご覧ください、えまだまだお知らせあります、え続きましてこちらをご覧くださいどうぞ はい、えー、じゃあまず上からいきましょう、えー、12月の24日土曜日の22時頃、えー、クリスマスイブですね、えー、僕のオンラインライブショーを行います、えー、これは何かというと,、えーと、久しぶりにやりたい曲があるのであのこの前やった生放送じゃないんだけどあのみんなにねあのお見せしようかなというふうに思っています、えー、ぜひ遊びに来てください えー、次が下ですね、えー、これはあのアルバム発売と同時にあの YouTube にてあのフルアルバムストリーミング放送を行います、えーと、要はあの全曲フルで YouTube に上げるっていう感じだねであのなんであのアルバムを買えないとかまたはあのお金出したくないっていう方はあのこの動画で、えー、好きなだけ聴いてってください えー、ただし、えー、市販の僕の音源よりはあの音質も音圧も、えー、下げているんでこれを聞いてほしいなってあこれを聞いてねあの欲しいなって思ってくれたらぜひ僕に連絡をください、えー、そして最後ですね、えー、こちらですはい、えー、リグレシオンの、え輸送販売を行います、え何かというと,、えーと僕の あのセカンドアルバムのリグレーション、えー、とあれダウンロードのみの販売だったんですがあの現物が欲しいとおっしゃる方が、えー、結構いるのであの僕自身が郵送であの国内、海外、えー、送れる範囲であれば、えー、郵便局経由で、えー、お送りしたいと思います。えしかし、えーと、非常にお金がかかるので、え特にあの海外は手数料が、え非常に高いので、 もし現物が欲しい方は、えー、よーく考えてからご連絡をお願いいたします。えー、送り方も概要欄に、えー、書いておくのでそちらをご確認ください。もしわからないことがあれば、え直接僕にメールください。それでは動画に戻りますと。えー、今回ねアートワークを担当してくれたあのポンさんの、えー、ピクシブも、えー、概要欄に 貼っておくので、えー、ぜひチェックしてみてください、えー、素敵なアートワークをね描いていただきありがとうございましたありがとう坊さん Thank you えー、これにてお知らせは以上です、えー、まあ、これからあのライブの準備したり、えー、なんやかんやでしばらく曲は出せないけどあのこれからも応援よろしくお願いいたしますそれじゃあ元気でなまた会おうぜバイバイお疲れ